changer de prénom. Absolument. C'est-à-dire que si vous êtes président, je rétablis la loi de 1803. Un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Et ensuite, ça veut dire vous savez, quoi Sur les savez, mosquées, qu'il a le droit d'aller aux Vous savez, Léa, mais bien sûr qu'il a le droit d'aller. Donc vous ne fermez pas les mosquées Mais évidemment que non. En revanche, je ferme, j'interdis les frères musulmans et les salafistes. Donc évidemment que euh, je ferme toutes les mosquées hmm. tenues par les frères les frères musulmans.